апам юбилейин эмне белек берсек ия апам канчага чыгып атса ошончо акча беребиз да туурабы ошондо эмне элүү миң сом беребизби апаң эмне элүү миңге чыгып атабы элүүгө эле чыгып атат го анда ошу элүү сомуң өзүңө эле буйрусун сонун жыттанып атасың го бул эмне болгон атыр жок элего мындай атырың кечөөбүзүн белек берген атырда жөнтүкче мен сага эч кандай белек берген эмесмин ой бергенсиң бергенсиң мен сага качан белек бердим атыр ой бергенсиң бергенсиң капчыгын карасаң постоянно ушундайсың боюм кечигип атабыз эртерээк